Maki. Que estés poco pa' mí, ma yo no te pedí. Dime qué haces aquí, si te querías ir. Ya no te quiero ver, ¿tú qué quieres hacer? Si tú piensas volver, ya no va a haber chance, ahora eres una ex. Ya no te quiero aquí, ¿tú qué quieres de mí? ahora eres una ex Dime que tú quieres que yo haga Es que ya no encuentro las palabras Ni como decirte que te vayas Pa' que me llamas y sabes que no hay nada Ya no te pensé por las madrugadas No estuviste cuando necesitaba Antes tu presencia sí me faltaba Y ahora vienes y me dices que me extrañas Nena, ¿por qué? Porque tú quieres confundirme otra vez si tú ya sabes que sin ti yo estoy muy bien Ma, yo no te pedí Dime qué haces aquí Si te querías ir Ya no te quiero ver ¿Tú qué quieres hacer? Si tú piensas volver Ya no va a haber chance Ahora eres una ex Ya no te quiero aquí ¿Tú qué quieres de mí? Si tú piensas volver